дархан қызылту шартаққа келе қойшы дархан қызылту телефоның табылды сені келма келе ғой айналайын тәңір палуан көкемізді шақырған болатынбыз қадірменді ағайын жора палуан ағамызды сұрау палуан келіңіз міне. ыбырай палуан ағамызды шақырған болатынбыз ағайын жаманғали шабандоздың тақымында келе жатыр айналайын шабандоз мұра темірхан қажы палуан ағамыз болса бір той төріне келсе міне ділдәбеков темірхан қажы палуан ағамыз болса бір той төріне келіп жатса қайын мықты бола бер мақты бола бер жаманғали шабандоз мәреге турала мәреге турала мына мәреге турала мәреге турала мәреге келді кім сүндет қара түсті ма бар жерге еңкей еңкей әрекетіңді жаса жиырма мың теңге ексерге бар боласы жиырма мың теңге кел боласа боласың ағайын жоғарғы мәреге шырайлы шымкент қаласынан келген байлар жандар шайхан қажы аға атамыздың аты мөлін, бағланның баптауындағы сәйгүлік жоғарғы мереке нұрғали қажы көкеміздің баласы жаманғали шабандоз тастады қадірменді ағайын